Պատմությունը պահպանել է հիշողություններ մի որսորդի մասին, որն ապրում էր Ամերիկայում 200 տարի առաջ։ Դա այն ժամանակներում էր, երբ Ամերիկայում նոր էին սկսել բնակություն հաստատել անգլիացիները։ Այդ տարիներին հաճախ էին անգլիացիների եւ տեղաբնակ հնդկացի ցեղերի միջև արյունալի կռիվներ ծագում։ Մի անգամ անտառում մոլորվելով, որսորդը որոշեց քնել ծառաբնին առաջացած խոռոչի մեջ, հուսալով, որ առավոտյան կգտնի հետդարձի ճանապարհը։ Նա արթնացավ վտանգի զգացումից։ Բացելով աչքերը, նա տեսավ, որ առավոտ է եւ ինքը շրջապատված է հնդկացիներով։ Նրանց խիստ դեմքերը ոչ մի լավ բան չէին խոստանում։ Արջևում կանգնած էր նրանց առաջնորդը գլխին արսվի փետուրներով զարդարված գլխանոց։ Նրա ձեռքում տապարաձև զենք կար։ Փրկվելու հույս չկար։ Եվ որսորդը արեց միակ բանը, որ կարող էր անել այդ իրավիճակում ցույց տալու համար, որ ինքը ոչ ոքի վատը չի ուզում։ Նա ժպտաց եւ հրաշք կատարվեց։ Առաջնորդի սառը դեմքին պատասխան ժպիտ հայտնվեց։ Հնդկացիները սպիտակամորթ մարդուն ոչ միայն չսպանեցին, այլև տարան իրենց ճամբար, կերակրեցին եւ ուղեկցեցին Անգլիայից վերաբնակվածների գյուղ։ Զբաղի զգացմունքները օտար մարդկանց եղբայրներ են դարձել։